waxay tiri naciimo jokare diyaar ma tahay <laughs> diyaar ma tahay inaan kula guursado <laughs> diyaar baan ahaa aduu diyaar ma tahay diyaar ma u tahay inay noloshaadu intaa ku ekaato aduu diyaar ma u tahay yes ana diyaar ba ah kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel walba aad dunidan ka joogtaan kuna soo dhawaada muuqaal kale oo cusub dabcan haddii aad ku cusub tahay janalkeena ah ugaaska entertainment subscribe noo saar sidoo kalena la wadaag saaxiibada kale ee kugu taxan mahadsanid muuqaalo kale oo xiiso badan ayaan idinla wadaagaynaa waana ku mahadsantihiin daawashadiina haddaba muuqaalkan sida aada hordhiciisaaad kasoo aragteen jilaayada caanka ah ee laga daba dhacay ee nimco jokar ayaa waxay hanjabaad cad u jeedisay sheegaysay gabdhaha soomaaliyeed ee badankood hoosta ka gala marka uu heesayo amaba maslaxa uu taagan yahay saygeeda ilkacse arrintan waxaay imaaday dhowaan markii ilkacase xilli uu taagnaa show islamarkaana mid ka mid a hesihiisa uu kusoo bandhigayay gabadh soomaaliyeed hoosta ay ka soo gashay islamarkaana xasaasiyad ku kicisay nimco jookar oo ah marwada haatan u dhexaysa fanaanka ilkacasaqaysa wallow ilkacasaqays dhankiisa mar badan uu ka fogaanayay ayaa haddana waxaay u muuqataa in carada ka dhalatay ay sababtay hanjabaadan ana diyaar baan ah nolosha inta ka dhimina xabsi ku dhamaysto xabad lanigoo ah in dad qurmuuna arko saasaa laysku rifayaa baan ku iri yaa qabuurahana ka dhigaya arooskiina nimco jokar waa mid ka mid a jilaayada soomaaliyeed waana shaqsi caankaa ah social media gaar ahaan youtube-ka twitter-ka instagram-ka iyo sidoo kale snabjatka waxaana arrintan ay noqonaysaa mid ay si waali ah ugu kiciyeen dadyooga kala duwan ee iyada saaxiibada kula ah baraha social mediaha muuqaal walba waxa uu ahaa midtaag ay ku dhahayeen saaxiibadeeda iyaduna waxay ahayd mid kasii caroota nolosha inta ka xabsi ku dhamaysto waayo asagu markuu dhaho haye asaguna waa diyaarde <laughs> waa kula yaacaya <laughs> because arooskaaga hortara anaa maamulaya dhar cadcad baa looga soo qeybgelaya qabuuraha macalin nuur buu ka dhacaya waxaa kasoo qeybaya dad wada dhar cadcad adigu dhar cad baa xirantahay asagu dhar cad buu xiran yahay tani waxay sababtay hanjabaad culus in loo jeediyo gabdhaha soomaaliyeed ee hoosta ka gelaya fanaanka ilka casaqays xiliyada maslaxa uu saaran yahay waa ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan saaxiib haddii aad nagu cusub tahay sabskraib saaro muuqaaladan iyo kuwo kale oo xasaasi xoga badan ayaan soo bandhigi doonaa mahadsan toortaha waa adoosaa dee waa amuuday moogta waa dhimatay iyo asagii kula qalfoofo dhinaca ku dhinac yaal iyo anigoo saana ballan igoo ah in dad qurmuuna is arko saasaa laysku rifayaa ku iri yaa qabuurahana ka dhigaya arooskiina laleeya <laughs> ree aakhiraad baa idiin dhaantaynaya soo soco